इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह बगैर गूगल की हिस्ट्री आप अकाउंट में बगैर ब्राउज़र में वो चाहे तो मोबाइल का हो या फिर कंप्यूटर का हो कोई भी ब्राउज़र हो एक ही सेम ही तरीका है उसमें हिस्ट्री स्टोर नहीं होगी कभी भी कोई भी हिस्ट्री निकाल ही नहीं सकता क्योंकि वह स्टोर ही नहीं हुई होगी इसलिए क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है ये गूगल वालों ने खुद दिया है ये प्राइवेट लोगों के लिए होता है जो कहीं गेस्ट जाते हैं वहाँ पे जाके कोई काम करते हैं लेकिन हम तो वैसे ही इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं ये फ्री है कोई पैसा नहीं लगता आपको मैं बताता हूँ वो ऑप्शन उससे पहले आप जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं और इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा चलो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ बहुत ही आसान तरीका है आपको अपना कोई भी ब्राउज़र ऑन कर लेना है और यहाँ पे थ्री डॉट आपको नज़र आ रहे होते हैं यहाँ पे न्यू इनकोनेक्टो मोड जो लिखा हुआ है उस स्क्रीन पे जाएंगे यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखेंगे उसका आपके यूट्यूब चैनल के साथ यूट्यूब चैनल कह दिया गूगल के साथ कोई भी लिंक नहीं होगा यहाँ यूट्यूब खोलें कोई भी वेबसाइट खोलें आ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो जल्दी से लाइक कर दें शुक्रिया